ku ci amaan gerte. ku ci amaan gerte. doy na la dund. ku ci am muuraake. ku ci amoon muuraake. booy dellu ci daara ja. booy dellu ci daara ja. sa yaay daf lay defal muuraake. nga yóbbuwaale ko. di ko sakkanal. di ko sakkanal. di ci dund. di ci dund. ba ba muy jeex. kon nag tey na ngeen góorgóorlu bu baax ci alquran alquran ci la bokk de wala mooy mbir mi képp koo xam ne gëmuloo ko ku ko gëmul bokkoo bokkoo koo gëm te pratiqué woo képp ku ko gëmul te pratiqué woo ko bokkoo bokkoo danañ ci yàlla musal képp ku ko téye ba pare di mooy yàlla képp ku ko téye di mooy yàlla bokkoo bokkoo danañ ci yàlla musal kon nag nañ góorgóorlu ci alquran topp yàlla itam nangoo topp yàlla bu baax ci ay ndigalam topp ay ndigalam bàyyi ay tereem bàyyi ay tereem ramadan a ngi nii di dem ramadan a ngi nii di dem mooy bàyyi nit ñi jox alhamdulilah. bàyyi mooy wax ne. bàyyi mooy wax ne. bu yonent bi doxee dox naa. su yonent bi doxee dox naa. bu yonent bi taxawee taxaw naa. su yonent bi taxawee taxaw naa. ñun tamit incha allah. ñun itam incha allah. ay tànkam ay tànkam la ñuy topp. ci tànk baay yooyu lañ fas yéene topp. di jaamu yàlla. di jaamu yàlla. di toroxlul yàlla. di toroxlul yàlla. ba baaxee. ndax da nga ca baaxee. da nga ci baaxal képp koo bëgg. da nga ci baaxal képp koo bëgg a baaxal. yàlla mën na loolu. yàlla nañu yàlla yàlla mën na loolu. yàlla nañu ko def. yàlla nañu ko yàlla defal yaa rabbi. yàlla na ramadaan bii. yàlla na ramadaan bii. bu bu mu nekk suñ mujj ak ramadaan. yàlla bu mu nekk suñ mujj ak weeru koor yaa rabbi. yàlla nañu ko yàlla nañu fekkat ay ati at. yàlla nañu fa fekk ay ati at. dañu ñu wërsëg. an. baawal ba wërsëg yi. te yal na yàlla baawaanal ñu wërsëg yi. ñu xam ko. ñu xam ko. xam ko xam ko. man man cee continué. man nag continué nag ci loolu. mu ngi fàttaliku. mu ngi fàttaliku. Cheikh Mariam Bintu. Cheikh Mariam Bintu Cheikh Islam Al Ibrahim radiyallahu anhu. lii moo ko daan def. lii day xam nga ne moo ko daan def. man toog naa ci kanam. ak ak ma ak yeneen xale yu ndaw. toog na ci kanam Cheikh am moom sëriñ bi ak yeneen xale yu ndaw. boobu xale laa. nee na booba day mi ngi gën a nekk ndaw. ñu wàccee kaamil ni ñu koy wàccee nii. ñu wàccee nii kaamil bi comme ni ñu ko wàccee tey. kon Cheikh kenn mënu koo fay. mu ne kon xam ngeen ne Cheikh kenn mënu koo fay. waaye nag. kon nag sëriñ bi ne na lii mooy li nga xam ne moom nañ lii lañ ko daan defee dañ ko daan def ba mu mat waaye bi yoon yoon bii it li tax ñu ñu def ko tey li tax ñu defee ko nii tey dañoo bëgg dañoo bëgg yàpp ci benn picc